مرة في أخ هو قال لي هو ما بيحضر بالجوامع بنوب بنوب بنوب ولا بيحب الجوامع ولا بيحب المشايخ وانتم ما يعني ما بتعجبوا زوجته إنسانة صالحة مرارا ما تقول له الله يوفقك الله يخليك روح احضر شي درس روح احضر ما يرد ما بيحبها هي الشغلة كلها صارت زوجته تجي يوم الاثنين هون العشاء صارت تقول له الله يخليك بس مرة واحدة بس كذا بس كذا ما يرد عليها احضار معي مرة ما بده مرة دقت له تليفون قالت له وينك قال لها أنا بالمالكي وكان يوم الاثنين <laughs> وقت الدرس قالت له الله يخليك بوس ايدك بوس رجلك مشان الله مشان النبي انت هلا بالمالكي وهون في درس هون في جامع اسمه انس ابن مالك قريب عليك فوت فوت بس المره هو قال لي قال لي على قد ما يعني تنق فوق راسي هي مرتي قال لي لعك لي قلبي يعني شو بدي اعمل؟ قال لها شوفي انا حبفوت هلا بس هذا الشيخ اللي عم تقلي لي تعال احضر هون معه 30 ثانيه <laughs> اذا بيقدر يعني يجذبني بقعد ما بيجذبني امشيها لعد تفتح ايدي سيره الفوتة والطلعه قالت له منيح معليش هلا انا والله ما بعرفه يا اخوان بس بعد سنتين هو قال لي القصه اجا فات وهيك بيقول لي قال لي انا ما بعرف خلال يعني قال لي بس هيك انا مبيت 30 سنه قال لي ما بعرف شو صار معي انه انا ما عاد قدرت اقوم قال لي صلي سنتين أنا بحضر بالجامع ما عاد ترك الجامع يا إخوان الله يوفقنا هذا توفيق من الله ما أحد أنا أصلا لا لا بعرف من هو ولا شفته ولا شيء بس الله عز وجل أحيانا يريد لك الهداية فيجذب قلبك